vers Romano. Romano. Romano, il foué. Tu fais mano. cochei. Oi, cochia. Hum? Cochia de bebê. Hoje hum, oi velho. Agora não. Gros Ben non! Il a juste pris la boîte de vieux CD. Celle que tu la mettre au chemin?